Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada semua salam sejahtera Salam sejahtera Malaysia Brunei Singapura dari Malaysia Okey, eh, hari ini saya nak buat satu lagi video tentang Euro JPY dan juga compression Compression, setup compression campur dengan setup fake card Kalau kita perhatikan kat sini Euro JPY daripada I think start daripada 8 Mac Dia start naik uh, Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun Secara kecil-kecil lah Secara besar Ini adalah compression eh, Compression But this compression is quite big Okay, this is quite big but dekat sebelah sini I nak you fokuskan dekat this area Price dah buat compression and then the subway dia buat high low high low high low dekat dalam satu jajaran kotak dalam jajaran kotak yang agak besar sebab this is H1 so dekat sini compression dia makin lama makin landai and then dekat sini last kali masa dia naik sini lagi dia buat another compression this is another compression dan kalau you perhatikan resistant ya. dia patikan resistant dia dah start buat a lot of resistant resistant resistant resistant R1 R2 resistant resistant atas ni pun dah buat resistant resistant so dekat sini kita dah dapat tangkap kemungkinan price ni akan buat fake out eh dia akan buat fake out jadi saya padam dulu so apa kita buat <coughs> once kita dah ada compression something like this kita dah kita, kita kena tengok atas price apa price buat So kita kena tunggu, tunggu, tunggu, tunggu sampai satu masa tiba-tiba kita nampak something yang jelas. A very very uh, signi, signal yang agak jelas di mana price membuat R1 di sini membuat R2 di sini. Maksudnya price buat fake out hujung R1, R2 saya tandakan. Dan level dia sama. Sama level R1, R2. Wow, ini memang cantik untuk setup fake out di mana price akan break resistance and then terjun ke bawah fake breakout eh so arwah kita ada arwah ada tu sama baris dan kita ada CP kat sini compression dia kat hujung sini CP jadi tak ada masalah nanti bila price nak turun in case ada berlaku saya tak fake up so price turun bawah macam biasa turun bawah laju apa dia buat adalah umpan bila price tengah turun sini sebenarnya ramai yang akan sell ramai yang akan sell follow follow market okey tetapi big trader masih tak puas lagi menipu helah retail-retail trader dia akan push price naik atas di atas daripada kawasan R1 itu membuat setup fake out manipulation dia ambil stop loss stop loss apa yang sell dulu kat sini dia dah uh, dah ambil stop loss barulah dia turun so kita sebagai manipulation trader ataupun fake out trader apa kita buat ialah kita kena tunggu fake out biasa price tengah naik ni sabar harap bersabar harap bersabar sampai dia buat something yang jelas dia buat R1, dia buat R2 Okey, baru ada signal untuk sell. Tetapi di mana nak sell? Sell di atas daripada R1 dan R2 Sebab kemungkinan besar dia akan buat okay, So price naik atas laju Macam biasa, look to the left dekat mana you nak entry Di sini you ada bearish engulfing Bearish engulfing, biru merah Untuk biru merah, ah, saya besarkan sikit eh <clears throat> Untuk candle bearish engulfing biru dan merah ni Very simple untuk simpulkan keadaan you you just marking uh, open price candle merah ni biasanya sama dengan close price dengan candle biru so very single thing ambil shadow saja Okay, zone mula-mula stop loss kita di atas kita ada bearish engulfing very nice bearish engulfing stop loss kita mula-mula adalah lebih kurang dalam 15 pip Okay, very very good so dekat sinilah kita nak entry maksudnya kombinasi bearish engulfing campur dengan fake out campur dengan compression Kau saya kecilkan sikit eh kalau you perhatikan di sini kita ada CP kita ada fake out and then tempat entry kita adalah di bearish angle fake out uh, alright bearish angle kita di sini tadi so, so saya tandakan kawasan sini lah so kita tandakan di sini this is our bearish angle fin so kawasan sini ni so price trigger stop loss kita kecil tadi 15 pip eh. sampai atas 15 pip and then sekarang price dah turun dalam 80 pip 90 pip uh, sekarang tengah sedang melalui kawasan compression so di mana TP kita kalau kita nak TP so apa you buat ialah kalau price tembus kawasan TP ni cari resistance cari resistance di sini di sini pun dah cukup di awal CP ataupun di bawah sini eh di sini ataupun di sini untuk target alright but today important adalah setup CP compression campur dengan fake out campur dengan bearish engulfing satu setup yang cantik di mana uh, memang swipe mem membuat kita boleh mendapat risk and reward yang cantik uh, risk kecil reward besar so far macam in this case dah uh, stop loss 15 pip or oh, maybe you boleh buat lebih kecil daripada tu 10 pip 15 pip and at least price dah turun sampai 100 pip think that's it video hari ini. Sampai bertemu kembali video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.